Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bu gün sizinlə ispanaqlı pendirli börək reseptini bölüşəcəyəm. 1 stəkan ilıq süd götürürük. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı maya əlavə edirik. Bir qədər qarışdırırıq ki, maya gəlir. 1-2 dəqiqə gözlədikdən sonra Üzərinə 1 stəkan ilıq şəkildə su əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz və 3-4 stəkan un əlavə edib xəmir yoğuracağıq. İkinci stəkanı da əlavə edirik. Üçüncü stəkanı əlavə edirik və dördüncü stəkanı yavaş-yavaş əlavə edib yumşaq xəmir alınana kimi yoğurmağa başlayırıq. xəmirimizi yoğurduq. Baxın, bu şəkildə yumuşaq alındı. Üzərini striclə bağlayırıq və yarım saat dinlənməyə buraxırıq. Yarım saat keçdikdən sonra xəmirimiz gəlir və xəmirimizi 3 hissəyə bölürük. Xəmiri kündələyirik. Yumurtamızı yaydıqdan sonra əridilmiş yağ üzərinə əlavə edirik və hər tərəfli yayacağıq. Bizə 150 qram yağ lazım olacaq. Artıq qalan yağı sonda üzərinə əlavə edəcəyəm. Bir ucundan ortasına kimi bax bu şəkildə qatlayırıq. Əvvəlcədən mən 3 dəstə ispanaq doğramışam xırda-xırda. Üzərinə inək pendiri əlavə edirik xırda-xırda doğranmış şəkildə. Pendir duzlu olduğu üçün mən duz qatmayacağam. Zövqə görə bir qədər qarasiot əlavə edib qarışdırırıq. hazırladığımız ispanaq pendir qarışığını Bax bu cür şəkildə qoyuruq. Və bükməyə başlayırıq. cür hazırladıqdan sonra bir kənara qoyuruq və o biri yuxalarımızı da bu şəkildə doldururuq. Və bu şəkildə kəsirik. Tavamızı bir qədər yağlayırıq. Kəsdiyimiz börəkləri səliqə ilə yığırıq. yumurta sarısını üzərinə çəkirik. Kim istəsə çəkməyə də bilər. Yağımız ki artıq qalmışdı, onu da üzərinə əlavə edirik. İndi isə əvvəlcədən isidilmiş sobada 200 dərəcə temperaturda 30-40 dəqiqəyə bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq börəyimiz hazırdır. Siz də bişirib afiyetlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.